Thank you. खेल भी आप चलो भागो शीशा भागो भागो भागो भागो भागो वो देखो वो देखो वो मनाली भाग रही है मनाल मना हाँ हाँ, हाँ। चल जा रही है पकड़ पकड़ पकड़ वाह भाई वाह ये देखो आप हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो ना सीधे आप छोड़ो हाथ छोड़ हाथ छोड़ो हाँ, हाँ, हाँ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ